La spontanéité en dictature, ça peut sauver des vies Il n'y a plus de son. C'est encore toi ça C'est la dictature Ça n'est pas la dictature La dictature c'est autre chose, viens là C'est certainement ta faute, tiens Il n'y a même plus une lumière pour s'allumer Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est un faute aussi